Grazie a tutti. Grazie Muito a tutti. obrigado, gente. Tchau. Thank you very Bom, much. O próximo ano vamos voltar aqui no Brasil para nossos concertos em março. Thank you very much. É. We love you. Congratulations. Muito obrigado. Good luck. Tchau. Yes. Grazie. Ok. See you soon, grazie, ciao. Ciao ciao, ciao a tutti. Un applauso al maestro e all'orchestra. Thank can't